Okay, hi nama saya Zalia. So saya tahu tempat ni dia pada galaksi lagi. So now uh, nak buat rambut dia color brown balik sebab before this color kan hitam. So nak color balik. So stay tuned. dah buat rambut dengan Denny daripada I form 5 lagi. So I started colour rambut uh, with colour brown or I lupa but I bleach. Lepas tu after that I colour brown then I blackkan balik. Lepas tu I brown. So rambut I sekarang dah healthy and I rasa Danny seorang je boleh jaga rambut I. So I sangat macam sukalah uh, service and treatment dia. Thank you.